Der Baum des Jahres, liebe Zuschauer, äh, wissen Sie, welcher das ist? Ich wusste es nicht, äh, wurde heute gut beraten von der Redaktion und weiß jetzt, dass es die Eiche ist. Die Eiche spielt auch die Hauptrolle in unserer heutigen Ausgabe der Heute Leben Sommertour. Jan Matecek ist heute in einer Fassbinderei in Sitzenberg-Reidling. Äh, lieber Jan, ich grüße dich herzlich. Ich meine, ich bin geografisch nicht sehr stark auf der Brust, aber ich glaube nicht, äh, dass Sitzenberg-Reidling unbedingt im Wienerwald ist. Du hast wahrscheinlich auch nachgeschaut oder dich von der Redaktion beraten nein, nein, lassen. Nein, ein Gefühl, ein Gefühl. Aber es kommt natürlich ein Gefühl. <laughs> Also, ein gutes Gefühl, aber es kommt natürlich darauf an, wie großzügig man die Ausläufer des Wienerwaldes interpretiert. Nein, natürlich, du hast recht, Sitzenberg-Reidling ist keine Wienerwaldgemeinde mehr. Allerdings das Holz, das hier verarbeitet wird, das kommt zum Teil aus dem Wienerwald. Grüß dich, Wolfram, und einen wunderschönen Nachmittag zu Ihnen nach Hause. Ja, ob vom kleinen 2-Liter-Fässchen bis zum riesengroßen 30.000 Liter-Fass, das hier fasst dann 6.000 Liter. All diese Fässer entstehen hier in der Fass Fassbinderei von Gernot Schön. Ja, und die Technik, wie diese Fässer entstehen, die ist eigentlich gleich, vom kleinen Fass bis zum großen Fass und das eigentlich seit Jahrhunderten. Eine Fassbinderei ist keine Puppenküche, da geht es laut zu. Deswegen nutzen wir jetzt die Mittagspause um hier zu, zu sprechen. Hier haben wir sozusagen einmal ein Fass im, im Rohzustand. Welche Hölzer kommen eigentlich zum Einsatz in der Fassbinderei? Also hauptsächlich kommt die Eiche zum Einsatz, ca. 90 Prozent. Äh, und je nach Bedarf äh, wird dann verarbeitet Akazie, Kirsche, Kastanie in dem Bereich. Wir haben hier diese Fasstauben. Wie, wie werden die in Form gebracht, damit dann zum Schluss ein Fass rauskommt? In erster Linie wird einmal die Außenseite eben äh, rund gehobelt, äh, je nach Durchmesser des Fasses, äh, damit die Fässer oder die Dauben dann auch gebogen werden können, werden sie in der Mitte etwas schwächer gehobelt. Äh, und dann äh, wird es eben anhand des Modus wird äh, die Schräge, also der Fugenwinkel gehobelt und damit der Bauch das Fass dann auch den Bauch hat, wird äh, die Taube so gehobelt, dass sie in der Mitte breiter ist und am Kopf schmäler ist. Unsere Fasstauben sind fertig. Hier wird dann ein Fass geformt. Wie funktioniert das genau? Man braucht auf jeden Fall viel Kraft, wie man sieht. Man braucht viel Kraft und man braucht dazu Feuer und Wasser. Ähm, durch das Feuer und das Wasser wird das Holz elastisch und kann dadurch gebogen werden. Man sieht so Metallringe, die werden da immer wieder rauf und runter geschlagen. Ja, die Reifen müssen nachgeschlagen werden. Äh, durch das Biegen verändert sich der Durchmesser und dadurch müssen die Reifen dann wieder festgetrieben werden. Und gebogen werden sie mit einem Stahlseil. Also es ist im Fass ein Feuer, das die Temperatur gibt. Außen wird das Fass äh, befeuchtet. Äh, durch diese Temperatur und dieses Befeuchten entsteht Dampf, dadurch wird das Holz elastisch und wird dann an der weiteren Seite, an der Unterseite mit einem Stahlseil zusammengezogen. Der nächste Schritt ist, es kommen die Böden hinein und dafür muss das Fass eigentlich wieder zerlegt werden. Ja, sozusagen. Äh, um die Böden einsetzen zu können, wird eben auf einer Seite werden die Reifen wieder abgeschlagen, äh, damit die Tauben wieder nachgeben können. Dann gehen die Leute mit dem Boden nach innen und drücken den von innen nach außen in die vorbereitete Kimme. Zum Schluss wird das Fass noch geschliffen, das ist aber nur eine kosmetische Angelegenheit. Grundsätzlich ist es eine kosmetische Angelegenheit. Ähm, es ist aber so, dass die Weinkeller ja alles auch Schauobjekte sind und dadurch sollte das Fass natürlich auch eine schöne Optik geben. Das sind ja Riesenfässer, teilweise 10.000 Liter. Wie lange baut man eigentlich an so einem Fass? Ja, die Arbeitszeit an so einem Fass liegt ungefähr bei 100 bis 120 Stunden, je nachdem aufgeteilt, äh, wie das Fass vom Winzer gewünscht wird. Jetzt ist es so ein Fass riesengroß. Was ist, wenn das nicht durch die Kellertür durchpasst? Das ist der große Vorteil am Holzfass. Man kann es in Einzelteile zerlegen und an Ort und Stelle wieder zusammenbauen. Das heißt, Sie liefern das Fass hin, zerlegen es vor dem Keller, tragen es rein und bauen es drinnen wieder auf? Genau so ist es. Wenn das Fass zu groß ist zum Transportieren, dann wird es hier vor Ort schon zerlegt und dann im Keller wieder zusammengebaut. Es gibt ja nicht mehr allzu viele Fassbinder, man kann sie wahrlich an einer Hand abzählen ja. in Österreich. Ist jetzt das Gewerbe, ist das wieder im Kommen? Ja, das Holzfass hat wieder die Renaissance, kann man sagen. Es wird im Bereich äh, Wein, vor allem Rotweinausbau, sehr stark verwendet. In letzter Zeit auch wieder für Weißwein. Und natürlich die Bereiche für Spiritosen und vor allem auch Essig äh, wird in letzter Zeit wieder stark äh, verwendet. Rund 300 solcher Großfässer verlassen alljährlich die Fassbinderei und werden in die ganze Welt exportiert, gehen bis nach Italien, Frankreich, sogar Kalifornien und Australien. Morgen sind wir wieder im Wiener Wald unterwegs und zwar werden wir den mit südamerikanischen Lamas erkundigen. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns begleiten bei dieser Wanderung und damit zurück zu dir, Wolfram. Wir sind dabei, lieber Jan, vielen herzlichen Dank, bis morgen.